E aí pessoal, aqui é a Paloma e hoje eu estou jogando contra uma personagem que ganha vida transportando cargas. É a caminhoneira! <laughs> eu tô brincando, gente. Deixe seu like, se inscreva e comentem! É isso aí do Pix da Game Dove! Yes! Round Fight. Bora pra luta, Kami. Veio toda produzida, dando um alãozinho dela. Mas você vai ver. Deixa eu agarrar. Eita! Olha! me aproximar. Já se apareceu, né? Agora é minha vez de atacar. Chega. Olhei, correndo. Olha, saiu do meu golpe. Toma, pilão. Vá pra lá. Novo. Chega! Você não vai tirar minhas vitórias, não. Ai, cão. Ah, meu. Round two. Fight. Tô me aproximando, agora você vai ver. Eita! Farofa do inferno! Para! Pedi. Torçam por mim! Ah! Deu anti ia dar cabeçada! Vem aqui! Ah, golpe! Você vai ver! Vá! Segura aí a peitada do Zangief cabeluda! Na sua cara! Agora. Você não vai ganhar, não. Muita atenção, gente. Puxa vida. Eita. Sapo. Pilão! Fogo. Agarrando o urso pra salvar. Muita atenção. Ela toma outro pilão. Antes que ela dá o DP dela. Puxa vida. Né? Esse dive kick dela só me atrapalha também. Aí, de novo! Ah! Vá pra lá. Preciso dar um golpe nessa menina. Toma. Cotovelada na cara. yes! Round one. uma vitória. Eita. Vá pra lá. Tomei, mas ela toma também. Agora você vai ver. Meu, que perna né? Me derrubaram aqui! Ah. Enganou. Ah, deu um bait ali em mim. Vixe, meu. aéreo Não pode nem pular em paz. Chega, né? Puxa vida, de novo com esse dive kick! Eu preciso mudar. Eita! Não é minha vez de bater, né? Vila! gosta de ficar no, no ar, então toma. o <laughs> foi minha zarra aqui, gente. <laughs> Faz sozinha. Eita. Foda-se! Não! Putz. Mike Minak no ba vai ver. Yes! Quase, gente, que ela vence. Eita. Se pega. Que agora tá deu de dar a, a, a perna pra me atrapalhar. Ah, <laughs> não é possível. Ataca. Perfect também não, né, gente? Tentando achar a forma de puni-la. Matar de vez. Ah, eu ia se agarrar. Tá complicado. Mas que menina. Toma! Minha fúria! Oria! E não morreu! Tomar muito cuidado. Ai, vai dar um especial! Tá cheio! Que medo, gente! Se der eu morrer! Preciso fazer alguma coisa. acho que eu não tinha chance aqui, viu? O que, que vocês acham, pessoal? Era a morte mesmo, né? Round one. Fight. Vamos pra luta. Tirou minhas vitórias. Fica com Ah, mãozinha. pra lá, esse golpe. Isso, erra no Shoryuki. Eita! Dá até rasteira. Agora vai pra lá. Puxa vida! Ah, para quieta! Faro! Surpreendeu ninguém. Sabia! Não! A chulezada na cara. Vai, dá a sua perna aí. Você vai ver. Puxa vida. Ah, chega, né, menina? Ah! Preciso fazer alguma coisa! Quase tô ficando tonta. Meu, eu não acredito! tá perfect. Deixa. Coloca essa perna aí pra você ver. Vá pra lá. Toma. Toma! Vá pra lá. Para, que é minha vez de ganhar! Ah, menina que não para. Vá pra lá. Eita! Vai ver. you Pessoal, veio outra Kami. É outro jogador. É o que tá aparecendo, gente. Deixa eu colocar essa perna de novo. Não é possível. Essa da essa Kami tá diferente. Toma o pé! só dando backdash, meu. Chega, né? Saindo do meu golpe. Não dá, não. Mas, menina... Ah! Toma, meu pilão! I'll be on guard. I'm ah, a child. Sugar. Ah. Round two. Fight. Dive aqui que tu vai ver. golpe do baralho. Quando ela não dá o um golpe embaixo, gente, vai por cima. Toma o meu pilão! Quem gosta de jogar com a Kami, come. Tá fedendo. Safarofeira! Outra vez? Chega de farofa! vida. Você já tá morrendo, menina. Parece me ver. Vai lá. Toma. A mão pra parar. Final round. Fight. Essa menina tá comendo farofa com pimenta, que não é possível. Fica com essa perna. Me atrapalhando! você gosta de agarrão, né? Sua safada! Vai ver. Pessoal. Toma o meu let's go! Limpa tá aí mais sangue. Ah, Preulo. Ah, não... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pega! You lose. Round one. Não vai ficar assim, não. Fight. Toma. Me aproximando aqui é aos poucos. Dando esse soquinho pra tirar o meu golpe. Essa perna. Uma porrada. Fica pra lá. Pilão! Pra salvar aqui, ó. Caí! Yes! Round two. Eu não sei porque tá... Para de defender, menina! Cai! Ah, meu, saiu. E Kami, como pode? Ai, meu. Complicado, viu? Para. Não te acerto. Ah! houve minha morte. Mas pelo menos tomou meu pilão. A menina do baralho. Lá vai eu na paciência de novo. Ai, ai. Toma meu pilão. Tem que fechar isso logo, gente. Que não dá, não. Tá dando back dash. A, per a perna. E assim Chega! Cabeçada, volta pro seu lugar! Já soltou o VT dela. Tá! Oh! Fiz leitura errada, achava que ela ia pular de novo. Porra! Ah, agora é match point. Toma, pilão. Essa cama aqui. Tem que ir pra cama dela. Eita. Top Berry! Fica com essa perna. Será que não tá vendo que não tá dando certo essa perna? Puxa. Só fica esperando. Ah, cara. Calma lá. Me aproximando. Agora é sua morte. Vai tudo! Ainda sobe o risco! Toma! A mãozinha é salvadora. <laughs> Antes que foge! Eita! Você gosta do, do ar, né? Toma uma porrada. E Pilau! Eu que sou protetor do ar. Não inventa de fazer helicóptero, não, que... É o protetor do céu? É o Zangief. Chega! Puxa vida, eu tava defendendo aqui, vendo forma de atacar. Chega, né, com essa perna. Se eu te pegar, menina, você vai pra sua cama. Vai pra caminha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado por se inscrever no canal e acompanhar a Game Dove. E também obrigado por contribuir no Pix da Game Dove. Então, até mais! Tchau!